Segunda-feira na bolha cinza as pessoas passam. Quando se faz frio eu quase morro. Quando meu breu vem grito socorro eu escrevi no céu que eu não tenho mais verde Tudo morreu nesse assunto. Ninguém lembrou de abrir a porta. roubou um boate Cadê tua mão? Amanhã o sol volta Como se fosse um brinde Querer salvar o mundo cansa Tem coisa que dói ver, né? A NASA disse ontem Que vai ter seis dias sem sol Seis dias Será que a gente se vira ainda? Eu sou mais próximo parece que o mundo vai explodir a qualquer instante. Tem um app que me diz que eu preciso respirar e beber água. Eu escrevi no céu que eu não tenho mais verde em mim. renúncia suja. Ninguém lembrou de abrir a porta. Eu escrevi no céu que eu não tenho mais verde Tudo morreu em cia suja. Ninguém lembrou de abrir a porta com medo.